Le microcrédit est un système très consommateur de ressources humaines et très coûteux, puisque même pour prêter et gérer des montants infimes, il faut payer des salaires, il faut payer des loyers, il faut payer des télécommunications, il faut avoir des systèmes d'information performants, il faut... Si on fait un calcul en termes relatifs, les taux d'intérêt du microcrédit s'avèrent extrêmement élevé. Lorsque MNA a commencé, elle avait des visées d'envergure euh, et d'efficience relativement modestes, qui étaient un peu copiées sur les moyennes mondiales. Il s'est avéré qu'elle a pu connaître des économies d'échelle très significatives dans un temps relativement limité et qu'elle a été nettement plus efficiente euh, sur le coût de son endettement, sur le coût de ses systèmes, sur le coût même de ses ressources humaines. C'est peut-être une des erreurs qu'on reproche à cette période de naissance du microcrédit au Maroc, c'est que les, salaires du personnel étaient trop contraints. Et donc, euh, MNA a établi une politique dans laquelle ces facturations étaient établies pour garantir la couverture de l'intégralité de ses charges en y rajoutant quelques points pour la sécurité et pour le développement. Et chaque année, lorsqu'elle faisait ses comptes et qu'elle se rendait compte que euh, elle avait suffisamment gagné en efficience et en taille pour ne plus être dans les coûts antérieurs, eh bien, elle révisait sa grille de facturation de manière à descendre. Et donc, euh, les taux euh, de l'MNA ont baissé de plus de moitié pendant euh, la, une dizaine d'années à peu près, euh, disons le, la décennie 97 à 2007 jusqu'à atteindre des niveaux inférieurs à 15%. Et puis, au moment où il y a eu des, inondations et on a commencé à connaître des problèmes, des problématiques de portefeuille, au moment où nous avons souhaité réduire donc notre encours, il, a fallu fallait adapter et augmenter le niveau de taux et les amener à des niveaux normaux. Et 19-20% dans le microcrédit qui reste parmi les plus faibles du monde. Donc euh, c'est ce que MNA a fait euh, jusqu'à 2013, 2012-2013. Et en 2013, quand le risque était performant, nous avons donc euh, baissé et on pense qu'on va continuer fidèle à cette politique de jeu entre le taux d'intérêt et la rentabilité la construction de la tarification de l'MNA, euh, il repose sur des bases classiques qu'on retrouve dans toutes les institutions financières. Il repose sur les trois critères de coût, coût de gestion, coût financier et coût de risque. Donc si ces trois indicateurs ils sont en amélioration, la tarification baisse, S'ils sont en dégradation, automatiquement la tarification euh, il, augmente. Nous avons opté pour un modèle de tarification responsable, transparent, évolutif. L'ensemble des marges qui sont dégagées, ils ne sont pas distribués. Nous sommes une association à but non lucratif. Ils sont réinjectés dans, dans l'activité. Ça permet d'améliorer la cise financière et de la solidifier, de faire des investissements notamment dans l'extension du réseau par exemple, sur les dernières années, on a ouvert pratiquement 70 points de vente. Le client comprend bien qu'il a intérêt à avoir une association solide et autonome quand il sait qu'il a de la proximité, on ouvre des agences, il a du branding, et que tout ça vient à lui. Ce n'est pas une réelle problématique pour le client qui le situe à la quatrième position. Avec une politique de contrôle du surendettement active, euh, on peut tenir cet argument. Quand on dit euh, tarification responsable, c'est dans les deux sens. Euh, responsable vis-à-vis du client, de façon à ne pas le surendetter, et responsable vis-à-vis de l'institution, qui doit générer, engranger des fonds propres pour pouvoir lever plus et pouvoir financer sa croissance.